I know it's crazy. When I think about you, I knew you from baby, but this for you, yeah. Eres difícil de encontrar, girl. Now you can't even leave my mind, girl. I wanna see you. feel like I love you Cada momento es perfecto si conmigo estás tú This song I never seen before but baby I love you Me encanta la forma que eres, no hay dos como tú Cuando hablamos, me gusta más No queremos que nos jodan cuando viene acá Lo que queremos ahora mismo es dejarnos llevar Aunque no quiera pero en ti no dejo de pensar Eres difícil de encontrar see you all the time, yeah. No, baby, como tú no hay, girl Contigo estoy bien, conmigo estás bien. Yo siempre estaré si me quieres ver. Yo sé que por muchas cosas, baby, tú has pasado. Pero mira para atrás que lejos has llegado. Para ti estaré, para que estés bien. Para ti estaré, para que estés bien. Yo sé que por muchas cosas, baby, te ha pasado Pero mira para atrás que lejos has llegado Eres difícil de encontrar que causa cuando hace que me suba la